क्या कहे मेरे जय लोग में कौन पसीना बहा अपने आंसू को अपने शक्ति का पैदा आप वो आंसू लाओ बच